Усім вітання! З вами канал Розвиток дитини і я Людмила Шелестова, автор методики розвивальне читання для дошкільнят, яка протягом 20 років впроваджується в практику роботи дошкільних навчальних закладів України. Існує стереотип, що навчання читання можна здійснювати лише сидячи за столиками. Проте, переглянувши заняття, ви побачите, що навчатися читати можна і під час рухливих ігор. Треба за допомогою сніжиночок викласти склад ма. Ма. А Насті за допомогою квіточок викладіть, будь ласка, літеру О. Дальше. Що це за літера, Ваня? М. М. А ще яку треба викласти, щоб Я вийшло кажу, вона на кругле. Виклади. Все. А спробуй так, щоб вона кругленька Так, була. чотири Так, посерединки чогось не вистачило. Палочки. Я за... Ну, палочка, щоб не було двох. Прочитай, що вийшло. Ма. Молодець. І прочитай. Лице. Лице. Далі. Склав. Угу. Так. Сонце. Сонце. Все. Сапок. Сапок. Настя, а ти прочитай, який склад у тебе вийшов. О, Цело. Цегла. А що це таке цегла? Це такий матеріал робочий. Робочий матеріал. За допомогою його що можна? Построїти вежу. Вежу построїти. У мене є чарівний кошик. Ваня, бачиш який? Так. А що тут у мене знаходиться? Буквочки. Буквочки, Ваня, тобі таке завдання. Тобі треба вибрати будь-яку літеру, назвати її і скласти з метелика склад, який я тобі скажу вам, яка це літера? Ц. Ц. Складіть, будь ласка, мені склад. Ца. І треба до метелика туди заховати літеру. Але щоб котик не побачив, ми її заховаємо. Давай. Добре, молодець. Склади, будь ласка, склад хо. Ваня, а у тебе яка літера? А складіть, будь ласка, склад Ті. Розумничка, ховай, бо котик забере. Так. Я ну, не впевнена, але ж може знаєш. Жу. Ж. Склади, будь ласка, склад. Жу. Ваня, ти знайшов? Яка у тебе? Настя, да. викладай. Що, може бути В? Так, В, розумничка. Знайдіть, будь ласка, метелика. Хо і стрибніть на нього. Ваня, знайшов? Так. Хо. Настя, знайдіть, будь ласка, метелика жу. І стрибайте на нього. Жу. Ваня. Метелик К. Настя, метелик ца. Молодець. А тепер я буду швидше казати. Настя, хоп! Ваня жук. Настя К. А Ваня В. Ось так, молодці. Якщо ви хочете дізнатися більше про навчання читання дошкільнят, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І нехай навчання приносить радість.